tutto fermo Codnet Net go Raga sono in volo Visto visto visto Whoop! fare? Che cazzo di arma è questa? Qua, qua, qua. Just my skill. Look who stepped up. Will any brave soul step up to them? Well, it looks like we're... seconds. Craccato a terra, bella. You'll be down. Stanno venendo qua. Hai crashato? No, ri. Eh, infatti si è morto. Delta.